LibreOffice Calcus mınz formulahan tı functionan pet mabni yat spoken tutorialas mınz çı tuhund istikbal. Yat tutorialas mınz heçav es yaman mutallik. Conditional operator, if or statement, basic statement function, rounding of numbers. Yeten çe es operating system pöt Ubuntu Linux version 10.04 ति LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4 क इस्तेमाल करान अच्छ बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटरन लागू करुन ब्रोठ हेचमुत मसलन जमा तफरीक तो डेटा हुक औसत कड़न वन हेचो बे केंचन कार आमद ऑपरेटरन मुतलिक अख वारियाह आम पठ इस्तेमाल गसन वोल ऑपरेटर छ कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर छ यूजर सिन तरफ डेटा हस पेट लागू कंडीशन पर खावान तो पत जवाब बूलियनस मज जाहिर करान सही या गलत पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods खोलियो यतन छ अस कॉस्ट उनवानस बन कने सारनी चीजन हिंद कीमत दर्ज करमित यमन पट करो कंडीशनल ऑपरेटर लागू तो करो जवाबुक तजजिए B10 सहित रेफरेंसड सेल पेट करियो क्लिक तो तथ अंदर करियो कंडीशन रिजल्ट टाइप वन करियो C10 सहित रेफरेंसड सेल पेट क्लिक कंडीशनक जवाब गच्छ अथ सेल मज लागू तो बेई जाहिर नोट करियो हाउस रेंटुक खर्च छु 6000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल हंद खर्च छु 800 रुपये हाउस रेंटुक खर्च छु इलेक्ट्रिसिटी बिल खत ज्यादा अस हेको यमन पे मुख्तलिफ कंडीशन लागू करित तो जवाब चेक करित C10 सहित रेफरेंसड सेल पे करियो click Us elements karu god nich condition type is equal to C3 greater than C4. The enter ok button dabayo. चूंकि सेल C3 युक वैल्यू छु C4 खत ज्यादा अस मिली जवाब ट्रू वन बदलावो ये conditional statement is equal to C3 less than C4 अस मंज एंटर दबायो अस जवाब फॉल्स मिलान इथे पेक्यू बाकी कंडिशनल स्टेटमेंट लागू कर जवाब हेक्यू चेक कर स्टेटमेंट चे वारिया कार आमद रोजान येल वारिया हस डेटा हसित कम आसव कंडीशन मुताबिक यु सही छु सु जवाब प्रिंट करनावन खतर हेक्यू तुम डेटा हस इफ तो और कंडीशन इस्तेमाल करित सेल सी टेनस पेट करियो क्लिक तो करू type is equal to if तो ब्रैकटन अंदर C3 greater than C4 comma double કોટન અંદર પોઝિટિવ comma તો બે ડબલ કોટન અંદર નેગેટિવ अमुक मतलब ये अगर सेल C3 युक वैल्यू C4 खुद ज्यादा तेल गि पॉजिटिव या गचि दोयमि सूरति मंज नेगेटिव जाहिर वन दबयु एंटर नोट करियु जि जवाब छु पॉजिटिव क्या तिक्याज 600 रुपये छि 800 रुपयो खत ज्यादा पकियो वन कंडीशन अन मंज बदलाओ ग्रेटर देन लेस अस मंज तो एंटर की दबाओ नोट करियु जि जवाब छु वन नेगेटिव तिक्याज सेल C3 युक वैल्यू छि C4 खत ज्यादा अगर इस सेल C3 तो C4 रुक डेटा तब्दील करो तिल हेकियो तो ये तब्दीली जवाब मज दि जवाब छ वन नेगेटिव हावने यवान वन हुर्रयू सेल C4 रुक वैल्यू 7000 ताम तो दबायो एंटर की जवाब छ पाने पॉजिटिवस मंज बदलान बे करियो सेल C4 रुक वैल्यू 800 ताम कम तो दबायु एंटर की जवाब जो पाने नेगेटिवस मज बदलान वन करियो साइन करमज तब्दीली डिलीट वह हेचो क्या अरिथमेटिक तो स्टैटिस्टिक फंक्शन बुनियादी अरिथमेटिक फंक्शन करो शामिल जमा करने बापत सम जरब बापत प्रोडक्ट तकसीम बापत कोशंट तो बेई ते वारिया यम अस पत्मिस ट्यूटोरियलस छे सम प्रोडक्ट तो कोशेंट फंक्शन कित कन छ काम करान बापत करो के ऑपरेशन यानी के अमल सारवी ब्रोट करो शीट 3 मुंतखब B1, B2 तो B3 सहित रेफरेंसड सलन अंदर करो पंचा हथ तो 1.5 हथच तादाद बिल तरतीब दर्ज सेल ए फोरस पे करियो क्लिक तो सम करियो टाइप सेल बी फोरस पे करियो क्लिक इस करो अत सेल मन जवाब खतर हिसाब इज इक्वल टू सम तो ब्रैकटन अंदर B B one comma two comma B three type enter दबायो नोट करियो जवाब छ तरह थावन यवान तो हेकियो यथाय पट सेलन हिंद मुख्तलिफ कस्म ते दर्ज करित B4 पेट करियो दोबारा क्लिक वन करियो ब्रैकेटन अंदर B1, B2, B3 के बदले B1 colon B3 type enter दबायो बे जवाब त्रहत जाहिर गसान वन करियो सेल A5 पेट क्लिक तो प्रोडक्ट करियो टाइप सेल B5 पेट करियो क्लिक येतन करियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट तो ब्रैकेटन अंदर करियो type B1 colon B3 enter दबायो नोट करियो जी जवाब छ 750000 हावने यवान वन वुछव जी कोशंट कितकन छ काम करान A6 सहित रेफरेंसर सेल पेट करियो क्लिक तो कोशंट करियो टाइप वन करियो सेल B6 पेट क्लिक इस करो जवाब खतर हिसाब करने बापत यमि सेल हुंद इस्तेमाल टाइप करियो इज इक्वल टू कोशंट तो ब्रैकेटन अंदर B2 कॉमा B1 Enter दबٲیِو تۄہہِ مِلہِ جواب 2 یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَوَے تِکیازِ 7 تقسیٖم 50 چھُ 2 دِوان یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو کیلکَس منٛز أسۍ واریاہ قٕسمٕکۍ أرتھمیٹِک آپریشن کٔرِتھ وۄنۍ ہیٚچھو زِ کِتھ کٔنۍ کرو سٹیٹسٹِک فنگشنن ہُنٛد اطلاق سٹیٹسٹِک فنگشن چھِ سپریڈ شیٹس منٛز ڈیٹا کٮ۪ن تجزیَن باپتھ کارآمد آسان مثال پٲٹھۍ function Masalan, count, min, max, median, mode تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ سٹیٹسٹیکل قٕسمن ہٕنٛدۍ آسان ساروٕے گۄڈٕ کرو شیٹ ونس پٮ۪ٹھ کلک وٕچھو زِ کِتھ کٔنۍ چھِ سٹیٹسٹیکل فنکشنن ہُنٛد استعمال کٔرِتھ ساروٕے کھۄتہٕ کم ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ درمیٲنی قۭمتن ہُنٛد پے پتہ کران سی ٹٮ۪ن سیلہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو کلک ییٚتٮ۪ن أسۍ جواب ہاوو कॉस्ट उनवानस तहत छ कम दाखिल करम एंट्रीज सारी खत कम कमत त्रे 300 रोप सारी खत ज्यादा क़मत शे 6000 रोप यिम छ जवाब यम जन जाहिर गछन गछिन यल इस्तेमाल करो C10 सेल मंज करियो इज इक्वल टू मैक्स तो ब्रैकटन अंदर करियो type C C3 colon C7 वन दबायो एंटर की नोट करियो जी जवाब छ 6000 यस कॉलमस मन सारी खत ज्यादा वैल्यू छ वन करियो स्टेटमेंटस मन लफ्ज मैक्स मिनस मन तब्दील तो दबायो एंटर की नोट करियो जी जवाब छ 300 यस जन कॉलमस मन सारी खत कम वैल्यू छ दरमियानी वैल्यू कड़न खतर करियो लफ्ज मिन मीडियनस मन तब्दील तो दबायो एंटर की Cevab çı 800 zahir gaçan, yüzden kolmas mız darmiyani kıymet çı. Yithay payt hekiu tay data yani adadu şumaras pet mazid statistical function istemal kerit ta at mutabik tazziye kerit. At selimiz keriu tabdili delete. When hechav zin numberan hınz rounding kitkain karav. Cost unvanas andar karav kien tabdili. इस أز بدلاو شساس شساس أشاريا ترى تورس شهت شهت أشاريا تورس تترهت ترهت أشاريا ترهس मंस वन करियो बी इलेवन रेफरेंसिड सेल पेट क्लिक उनवान राउंडिंग ऑफ करियो टाइप सी इलेवन सिथ रेफरेंसिड सेल पेट कराओ क्लिक ये तन इस उनवान कॉस्टस तहत चीजन हुन टोटल यानी कुल जोड़ कड़ो Cell C11 mınz kariv is equal to sum to bracket'ın andar kariv C3 colon C7 type. When dabao enter key. Note kariv zi total chu 971.04. When manav zi aşçin pannis jawabas mınz kahti aşariya mukam vichun yatsan. कुल तैदाद नौ सात सतहत्त अशारिया सिफर चोर वाजनि सेल पे करू क्लिक टाइप करू is equal to round bracket खोलू सम तो पत करू बे अंदर अंदर three colon C seven type bracket करू बंद एंटर की दबू तुछ वछान जी जवाब छु वन 9771 यु जन नौ सत सिफर चोर किस करीबी मुकम्मल तैदाद नजदीक छ राउंडिंग ऑफ हेको बनमिस मुकम्मल तैदाद या पेठमिस मुकम्मल तैदाद पेठ तरह जवाब वाजनि सेल पे करियो क्लिक तो लफ्ज राउंड बदलयो राउंड अपस सत्य वन दबाव एंटर की तुझे छ जी जवाब जो वन नौ सात सात तज यूस हेरे मुकम्मल तादाद जो बने मुकम्मल तादाद राउंड ऑफ करने बापत करियो राउंड अप लफ्ज राउंड डाउनस मज तब्दील तो एंटर की दबाव जवाब जो वन नौ सात सात तक यूस बने मुकम्मल तादाद जो पनिन personal finance tracker dot O D S पन्नि शक्ल मज वापस अन्न बापत करियो यम सारे तब्दीली अंडू अथित वतिस लिब्रे ऑफिस कैलकस पे मबनी या सुपोकुन ट्यूटोरियल किस इख्तिताम मुख्तसरन हेच अस यमन मुतलिक कंडीशनल ऑपरेटर इफ और statement basic statistic function rounding off numbers There is a link aspect dastiya video which yichu spoken tutorial project khulasa karan. Agar tahinish asıl bandwidth dastiyab chhan tu hekiu ye download karit tu vichit. Spoken tutorial project team chu spoken tutorial lok istemal karit workshopan hund inakad ti karan. To online imtihanas mus pass gasan walen chu sana diwan din. मजीद जानकारी बापत करियो contact at spoken-tutorial.org पे रबत स्पोकन ट्यूटोरियल से टॉक टीचर प्रोजेक्ट हिस्सा यथ हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइलो तरक्की च कौमी तलीमी मिशन बजरिए आई सी टी हिमायत कर्म यथ मिशनस पे मजीद जानकारी दर्ज झेल लिंकस पे दस्तियाब spoken hyphen tutorial dot org slash N M E I C T hyphen intro यम ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आहमदन कर्म अस शरीक रोजन बापत सठा शुक्रिया